Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Studioletoy Yuk kebetulan saya nih lagi di rumah nih Biasa anak kos nih anak kos Ya belajar masak belajar masak nih ikan cuek nih sahabat-sahabatku Ikan cuek ikan cuek Aduh aduh, aduh minyaknya aduh, aduh aduh Emang ini kesukaan saya ya ikan cuek Tapi campur sama nih orek tempenya nih kerak tempenya sudah saya masak tadi lupa uh ya beginilah kos. uh, bumbunya cabai rawit simpel cabai rawit sama bawang ya sama garam juga udah cukup nggak masak kok hmm, kita masak simple kita masak simple kita coba aduk-aduk ya kita aduk ya kita dibalik kita balik kita balik kita balik kita balik pelan-pelan uh awas ada yang uh, ada yang gosong ada yang gosong gosong kosong ya tuh udahlah nggak usah kering-kering kita campur ya kita aduk sama sama tempe kita tuangkan tempe ya bentar lagi ya nunggu sebentar lagi beginilah kalau anak kos ya anak kos di Jakarta kita angkat dulu ya tuh kita angkat dulu ikan cuenya atau ikan tongkolnya ya dicampur sama orek tempe mau lihat minyak ya tuh ya kita masukkan nih kita masukkan nih tuh bawang bawang ya sama cabe rawit kita aduk kita aduk kita goyang kita goyang kita goyang kita goyang kita goyang kita goyang sayang yang nggak pakai musik ya dengan natural seperti ini mohon maaf kualinya emang hitam emang bang kata orangnya hitam tapi bikin gemes bikin gemes bikin gemes bikin penasaran bikin orang nggak bisa tidur mimpi terus bang Etoy mimpi terus bang Etoy iya kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk supaya merata supaya merata ya biar gurih-gurih nyoy rasa pedas-pedasnya biar pas di lidah pas di lidah pas lidah pas di hati pas di mata ya namun mangatoy tidak pas di mata orangnya jelek yuk ah yuk belajar masak belajar masak kita masukkan ya bumbunya bumbu yang simple aja tuh sekalian ya tuh bumbu yang sudah jadi aja bumbu yang sudah jadi lanjut kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk biar merata biar merata biar bumbunya terasa biar bumbunya terasa iya kucing nih uh, ya ini sister ya grandmother ya cooking cooking uh, eh, fish ya fish uh, tempe tempe bahasa Inggrisnya apa nih ya? bahasa Sundanya nama tempenya uh kita aduk kita aduk kita aduk biar merata biar merata biar merata biar merata supaya gurih-gurihnya ya bumbunya biar terasa bumbunya biar terasa bumbunya biar terasa bumbunya biar terasa inilah kegiatan saya kalau lagi pas di kosan ya begini maklum ya di Jakarta kan kos saya ya tunggu sebentar lagi ya beberapa detik lagi ya udah selesai ini bumbunya cukup cukup simpel ya cabai rawit sama bawang putih sama bumbu yang sudah jadi ya ada lah ya apa bumbu masak apa apa ya ada lah ya ini cukup mudah cukup simpel ya buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri yuk enak nih enak nih enak nih enak nih yuk mampir mampir mampir ke rumah ke kosan ke kosan Bang Studio itu ya, yang berada di Jakarta ntar kalau pada datang ya saya pergi nih ya ya oh sebentar lagi nih uh, ntar bentar lagi kita angkat ya kita angkat ditambah nasinya nasinya yang pulen yang pulen yang pulen masih panas uh, enak nih enak nih kita angkat nih sudah ya sudah tuh uh, kita angkat beginilah dapur Bang Eke ya dapur sederhana maklum lah di kosan berbeda bersama di luar negeri luar negeri sana ya yang mewah-mewah Bang yang orangnya miskin gitu ya ya terima kasih terima kasih semoga bermanfaat ya kita masukin semua jangan ada yang tertinggal uh jadi coba nih lihat nih hasilnya nih uh hasilnya hasilnya ya tuh ya uh, ikan tongkol pis pis ikan tongkol pis cuek sama tempe sama tuh cabenya cabenya ya ayo bikin ngiler bikin ngiler bikin ngiler ayo ah belajar masak masak udah pada bekerja di luar negeri nggak bisa masak seperti ini ini masak simple nih aduh yuk terima kasih terima kasih terima kasih ya ikan cuek atau ikan tongkol ditambah tempe ya tempe dipotong-potong ya di lanjut dengan bumbunya ini cabai rawit bawang sama ya garam sama masako ya cukup simple cukup simple cukup simple cukup simple Yuk, pokoknya gurih, gurih, gurih, gurih, gurih, gurih, gurih, gurih, gurih nyoy, gurih nyoy, gurih nyoy, gurih nyoy, gurih nyoy, gurih nyoy. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yuk ah, ntar kita lanjut dengan makan ya makannya sama Bang Ed.